हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोथ टेक्नोलॉजी में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक कैसे लगाते हैं आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल चैनल पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी रहती हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट में जाके अबाउट सेक्शन में आके आप देख रहे हो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक यहाँ वेबसाइट वगैरह की लिंक लगी हुई है मैं बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दूसरे यूट्यूब चैनल पर लगा सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको बाइटी स्टूडियो ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र में जाके ओपन तो हो रहा है स्टूडियो आप सर्च करेंगे स्टूडियो ये मेरा चैनल है आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कॉस्टोमाइजेशन इस पर एंटर करना है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो आपको इसमें बेसिक इन्फो में जाना है आपको यहाँ पे लिखा हुआ एड लिंक इस पर एंटर करना है यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने अकाउंट की लिंक कॉपी कर ली है यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लिख देना है पब्लिश हो चुकी है अब यहाँ यूट्यूब चैनल पे हम चैनल पे जाके देखते हैं लिंक लग चुकी है इसमें फिफ्टी सब्सक्राइबर्स हैं ये आप देख सकते हैं लिंक्स में यहाँ पे लग चुकी है आप फेसबुक ट्विटर वगैरह सबकी लिंक आप इस तरीके से लगा सकते हैं सो गैस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें आप चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू